You so, yes already know Yes already know, no Yes already know, no, no, no, no You so, yes already know Yes already know, no Yes already know muy inspirado a las 3 de la mañana El dinero no me alcanza ni pa' una harina juana pana Ya no sé qué hacer pa' ganarme un poco de lana Me he registrado en página que no me paga nada Estoy cansado, me quiero comer una empanada Pero no me alcanza ni pa' una ensalada Se me antoja un pan llenito de pura mermelada Y lo que hay es arepa amarilla y no hay más nada no hay más nada, el título de esta canción Pero aunque no lo crea hay mucho y mucha emoción Porque sigo adelante a pesar de esta situación Y nada a mí me detendrá porque hay dedicación Ya tanta habladera a mí me dio hambre, qué pasión Si tuviera dinero me pediría una ración De patacones y helado, un pabellón Pero en cambio lo que tengo es roto el pantalón You yes already know